soki euh, moto nyonso to toza na kati ya groupe awa azwi temps ya kobénéficie na makambo oyo tozosala te ezala koka temps moko donc peine moko perdu ozomona donc toza na besoin réellement ke moto nyonso to azopartage oyo aparticipe na kati ya groupe oyo azwa minimum oyo ekosunga ye mpe ke un jour aloba te ke no nalekisaki temps moko boye nasalaki eloko te amoni chaque fois meme ntango nayaka na bamessage mpo na ko encourager biso ezalaka mpe na cadre wana mpe ntango bandeko na kati ya groupe bateyaka biso ezalaka na cadre ya ko encourager motu na motu asala un pas vers euh, donc euh, perfection puisque tokoki komona nzambe te soki toza ko avancer te mpo na komona nzambe fo to avancer fo tokende tosala pas vers euh, donc, euh, donc euh, liboso kuna mpo so tosala bapas tozozonga nsima Eh toko mona nzambe te pona komona nzambe ça demande beaucoup de sacrifice ça demande aussi beaucoup de euh, de discipline euh, puisque même l'enlèvement Yeshua aza koloba que ako donc ya koya kozwa église oyo ezali sans tache ni ride c'est-à-dire euh, donc euh, eloko moko ata ya moke ekobombana te c'est-à-dire tout ce qui est péché tout ce qui est euh, mauvaise chose oyo eza mabe na miso na ye ako tolere yango te yango soki eza facile te en tant que bato avec le corps et la chair humaine to, to, to parvenir ko vivre lokola lokola bateau baza na corps humain te baange voire même baange euh, ils n'ont pas pu résister na makambo mosusu na kati ya mokili awa c'est pour dire que de fois il faut koyeba que toza na bacombat oyo na kati ya mokili avec le monde donc des ténèbres ntango biso tolobi ke non tookee so baassemble te diable akoya kopesa biso makambo mosusu de façon que tokóma bato toali ko fixer ba regards na biso vers makambo ezali ya kozanga ntina omona to rater siko l'essentiel yango naza ko encourager biso nyonso na kati ya groupe awa que batemps nyonso to passe awa soki likambo moko tozoloba bo comprendre te to comprendre te c'est mieux kotuna ba question mpo to avancer mpo soki toza ko avancer te eh, omona okomi okomi ti komesana nango après tosisaki ja année 2000 donc 2020 esilaki 2021 ezokende pe presque donc euh, na suka nango déjà après 2022 koya après 2023 et puis comme tout au bac bon ça va je pense que eh, nzambe abengi biso na makambo mosusu eh, tokuta nsusu basamedi te puisque makambo mosusu ebengami tosala tu vois alors soki sikoyo na kati ya groupe obénéficiaki te oprofitaki te na mwa ntango nyonso toopase awa meme ya kopartage na bandeko bien na ntango tovandaki awa euh, ya kocomprendre réellement euh, makomi na ndenge nzambe azosengela biso soki tosala bongo te donc yo moko okomona que ekozala peut être trop tard après bon tu ne sauras pas même condamner biso puisque toloba yango dia chaque jour awa ke tosala mpona tomeka kokoma euh, kozala perfectionner puisque bible la bible nous dit dans le livre de Ephésiens chapitre 4 verset 11 que même ba cinq ministères oyo Yeshua apesaki badon wana eyali mpona le perfectionnement des saints